Ça va, ça va bien, merci beaucoup. <laughs> Au revoir. Robozão e robozinho, beleza, mané. Argentina. digo la verdad, no, Prince, Ça va, ça va bien, merci beaucoup. <laughs> Au revoir. life is a challenge and uh, challenge man